Hola, ¿qué tal? Espero que estés muy bien el día de hoy. Si no me conoces, mi nombre es Elizabeth y este es mi canal Eli Beauty. Hoy es martes y eso significa que tenemos un nuevo video. El video de hoy es sobre cómo combinar las sombras de tus ojos. Espero que te sirva mucho, te guste, así que acompáñame a verlo. Hoy te voy a enseñar cómo combinar las sombras de tus ojos para que tengas un maquillaje armonioso y perfecto. Antes de empezar debes tener como regla de oro el círculo cromático. Este nos sirve para la organización básica y la interrelación entre los colores, o sea, que nos sirve para que podamos elegir mejor los colores dependiendo de sus tonos. Las sombras tienen tres tipos de tonos tonos cálidos, tonos fríos y tonos neutros. Además, el círculo cromático lo podemos utilizar como maquillaje correctivo, o sea, lo podemos utilizar a nuestro favor. Por aquí te voy a dejar una tarjetica donde te va a dirigir a un video donde utilizo unas sombras verdes para corregir un moretón. Así que no te lo pierdas porque está de lujo, está muy bueno. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que no debemos combinar sombras de tono frío con tono cálido. Por aquí te voy a dejar un ejemplo porque eso se ve mal. Es como si tú utilizaras maquillaje para un disfraz, o sea, no está bonito. Lo que sí podemos hacer es combinar tonos cálidos con cálidos o tonos cálidos con neutros, tonos fríos con fríos y tonos fríos con neutros. Así nuestro maquillaje tendrá una mejor presencia, una mm, mayor armonía y se verá mucho más perfecto. Con estos consejos podrás lograr que tu maquillaje se vea muy bonito. Y si tú eres nueva en el mundo de las sombras, este video te caerá como anillo al dedo. ¡Qué maravilla! Así que terminamos por hoy. Por hoy. Por hoy. Espero que este video te haya gustado mucho y te ayude demasiado para que empieces en el mundo de las sombras. No olvides dejarme tus preguntas o tus comentarios allí abajito en las cajitas. Lo más importante, no olvides unirte a nuestra familia suscribiéndote. Por aquí te dejaré un botoncito para que le des clic ahí y te puedas suscribir activando la campanita para que apenas yo suba un video los viernes y los martes, pues seas el primero en verlo. Así que nos vemos en el próximo video, o sea, nos vemos el viernes. Bye.